اخرج خالص هفضل محبوسه كده شو؟ لاقي ايدك ايه يا بابا مهلا مالها ايه الاخبار يا جماعه طمنوني لا الكلام ده كله بلح يا ريت تحتفظي بيه لنفسك عشان مش هعمله يوم ما direkt صار راوية؟ اي راوية؟ راوية اخت رماس echt Romaas. بيشوف كل حاجة وبيحس بكل حاجة ليه لو بصيتي في المية دلوقتي مش هتقدري تشوفي صورتك ولا وشك انما لو المية هادية هتشوفي شكلك كويس مش لما تكون منصحة أنا برضو يعني حابة أبعد عن البلد شوية منك موت يا حبيبي لو ما جيتش تسلم عليا النهارده قبل ما تسافر وجدان